Salam, hər birinizi salamlayıram dəyərli dostlar. Bu günləri ən mühüm, e, belə deyək, məlumatlardan birini çatdırmağa çalışacağam. Məsələ ondan ibarətdir ki, bütün e, sifariş verən şəxslər 2021-ci ildən başlayaraq, yəni 1 yanvardan başlayaraq etibarən Smart Customs e, Dövlət Gömrük Xidmətinin tətbiq etdiyi belə deyək, platformada verdikləri sifarişin məlumatını bəyan etməlidirlər. Bu nə deməkdir? Bu haqda ətraflı məlumat verəcəm. Deməli, əvvəllər ə, e, məsəl üçün hər hansısa bir daşıyıcı şirkətdə sifariş verdiyiniz zaman heç bir e, ə, gömrük belə deyək, orqanına məlumat vermirdik. Bu da ə, e, yeni bir tətbiqdir. 2021-ci ildən tətbiq olunub. Məlumat vermirdik. Amma yanvarın 1-dən etibarən bu tətbiq e, belə deyək, gerçəkləşdirildi və məlumat üçün qeyd edeyim ki, hər bir şəxsin, yəni sifariş verən şəxsin ay ərzində 300 dollardan 300 e, dollara qədər daha doğrusu limiti var. Yəni 300 e, dollardan artıq sifariş verdiyiniz halda siz Dövlət Gömrük Xidmətinə rüsum ödəməli olacaqsınız. Və bu tətbiqin də e, mahiyyəti ondan ibarətdir ki, sizin öz e, bölməniz yaranır bu e, Customs Smart Customs belə deyək platformasında və siz özünüzün verdiyiniz sifarişlər haqqında məlumat verirsiniz sadəcə olaraq. Böyük bir məsələ deyil. Yəni qarışıqlıq da yoxdur, çox sadə bir prosedurdur. İndi mən qeyd edəcəm Start Smart Customs platformasına daxil olacağam. Və bura daxil olmaq üçün qeyd edeyim ki, asan loginlə e, e, istifadəçiləri daxil olur və asan loginin necə açılması haqqında da YouTube-da inanıram ki, çox videolar var. İndi mən daxil e, burada ə, belə deyək, daxil olduqdan sonra biraz gecikmələr var. Bu da məlumdur. İndi mən burdan Bu belə deyək platformaya daxil olduqdan sonra yenidən videonu davam etdirəcəm. Və ə, dostlar, Smart Customs ə, ünvanına daxil olmuşam mən hal-hazırda. Biraz ə, gec daxil oldu, çünki yüklənmə var çox güman ki. Və qeyd edeyim ki, bir çox suallar ə, ünvanlanır ki, mən dekabrın məsəl üçün 3-ü sifariş vermişəm, mən 5-i, 20-si sifariş vermişəm. Bunların heç biri, yəni dekabr ayının 31-dən Yanvar ayının 1-nə keçən gecəyə qədər, yəni 12 e, saat 12-yə qədər olan sifarişlərin heç biri bu customs e, probleminə aid deyil. Yəni dekabrda ön, e, yanvarın 1-dən ön, öncəki sifarişlər sıravi qaydada hə, əvvəl necə isə elə də olur. Bu sadəcə aiddir yanvarın 1-dən verilən sifarişlərə. Və yeni bəyannamə bölməsinə basırıq. Burada sizin ə, məlumatlarınız yazılıb və telefon nömrəsini daxil etdikdən sonra ə, növbəti düyməsini basırsınız. Burada nə baş verir? Burada baş verir. Poçt və ya daşıyıcı şirkətin adını seçirsiniz. Mən məsəl üçün indi Zarexis nümunə kimi göstərəcəm. Star X budur səhv etmirəmsə. Star X-i seçdim. E, göndərən ölkə, mən məsələn Türkiyədən sifariş vermişəm, satıcı və ya alış, alış ünvanı. Bu hə, hardan götürəcəksiniz məhsulu, oradan bəhs edir. Mən inşaatçılar Çılar ünvanını belə yazım qısa olaraq, yəni o konkret olaraq şeydir, e, Starex-in öz ünvanında qeyd olunub. Bu izləmə nömrəsi nədir? Bu izləmə nömrəsi dostlar, e, Sizin verdiyiniz e, məhsul, sifariş verdiyiniz məhsul nə vaxt ki sifariş verirsiniz, nə vaxt ki Starex belə deyim, o məhsulu sifariş verir ə, e, trend yoldan və yaxud da hər hansısa bir ə, e, səhifədən bir neçə saatdanmı və ya bir neçə gündən sonra o izləmə kodu sizə göndərilir. Səhv etmirəmsə elə anındaca göndərilir. Yəni bir neçə saat içərisində göndərilir. Baxın, o ə, sifariş nömrəsi Baxın budur. İzləmə kodu 86 49 98 72. Bu kodu seçirsiniz, yəni e, koprovka edib e, göndərirsiniz baxın bura. Burada qeyd edirsiniz onu. İzləmə kodu kimi qeyd etdiyiniz zaman məsəl üçün də hər hansısa bir kodsa daxil edirsiniz. Növbəti düyməsini basacaqsınız. Burada siz yeni bəyannamə yaratmış olacaqsınız. Əlavə düyməsini basırsınız və siz burada yeni bəyannamə yaratmış olacaqsınız. Bu bəyannamənin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, sizin məhsulunuz ə, e, belə deyim, aldığınız ay ərzində məhsulu 300 dollar keçdiyi halda siz gömrük rüsum vericisinə ödəyə biləsiniz deyə. Yəni başqa heç bir çətinlik yoxdur, heç bir qarşılıqlıq yoxdur. Sadə bir prosesdir. Sadəcə olaraq asan ə, e, belə deyək, loqinlə qeydiyyatdan keçməyiniz vacibdir. Eyni zamanda e, diqqətli olmağınız e, lazımdır. Qeydiyyatları e, düzgün aparmaq lazımdır. Orda hansı şirkətlə işləyirsiniz, izləmə kodu nədir, məhsulunuzun çəkisi, bunlar hamısı, yəni Azərbaycan dilində yazılmış bir tə, tətbiqdir və burada işləmək məncə daha rahat olacaq bizlər üçün. Suallarınız olsa kanalımıza yaza bilərsiniz. Sağ olun.